mwongeye kwirirwa nshuti bakozi ba rra uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikindi gice cyitwa sales kiba muri ibm e mobile application naho dukorera fagitire murabona ko hafite ibara ryihariye ry'icyatsi mbibutse ko umuyuza administrator ariwe wemerewe kwinjira muri admin menu naho iyo ari umuyuza gusa yemerewe kwinjira muri pos menu na sales gusa mbere yo kwinjira muri sales urabanza ukayikandaho ubundi ugashyiramo user id yawe hakaza izina ubundi ukuzamo na pasiwadi yawe warangiza ugakanda kuri sales hagahita haza iyi taburo hejuru hano batwereka tini n'amazina y'ugiye gukora fagitire hano hirya hari itariki n'isaha bya telefoni iri gukoreshwa ni byiza kureba muri telefoni yawe ko amatariki n'isaha biri ku gihe kugira ngo fagitire izasohoke ifite itariki n'amasaha ya nyayo hano hasi hari ibara ry'icyatsi niho dukoresha dukora fagitire tini niho dukanda dushaka umukiriya dukorera fagitire sikani hakoreshwa n'abafite utumashini dusikana ibicuruzwa nko muri za supamaketi PLU ni abakoresha barcode ntabwo tuhakenera hano hari uturongo dutatu tw'umukara turi mu kazu iyo uhakanze haza iyi taburo ahanditse search receipt nawe ushakira amafagitire yose wakoze search item ni ugushaka igicuruzwa sign out ni ugusohoka reka dutangire turebe uburyo ushobora gukora fagitire dukanda kuri search item hakaza ibicuruzwa byose washyize muri IBM e iyo ukanze kuri wa muceri twashyize muri ibm e hahita haza iyi taburo itwereka ko kuri nimero ya mbere hari umuceri igiciro ngucuruzaho ni igihumbi ku kiro ari ibi nshaka gucuruza nakomeza ariko reka ducuruze n'ibindi nongere nkande muri ka kadirishya kari ibumoso gafite uturongo tw'umukara murabona ko ahandi hari handitse tin haje quantity bivuze ngo nshobora guhindura quantity nahindura n'igiciro nkanze hano handitse change price urugero nshobora kuba ngiye kugabanyiriza umukiriya igiciro nkamuhera kuri magana cyenda mirongo itanu ku kiro ubwo nkanda kuri kano kadirishya karimo imibare hakazaho twandikira imibare nkuzuzamo magana cyenda mirongo itanu nkakanda muri kano kadirishya karimo uturongo tw'umukara dutatu hagahita hagaruka ya taburo yanditsemo Change price ngahita nyikandaho murabona ko igiciro gihise gihinduka nshobora kuba ngiye kugurisha ibiro bitatu ndakanda kuri gatatu ubundi nongere nkande kuri quantity. murabona ko hano hejuru hari kwantiti hahise hiyandikamo gatatu n'ahanditse amawunti harahita haza ibihumbi bibiri magana inani mirongo itanu ukanda kuri kwantiti ushaka guhindura umubare w'ibyo ugiye gucuruza washaka guhindura igiciro ugakanda kuri cenji purayisi niba ari igicuruzwa kimwe ubu cyamaze kugeramo ninshaka kongeramo ikindi ndakana none kuri search item hakaza lisiti y'ibindi bicuruzwa biri muri ibm e reka mvuge ko ngiye kugurisha na kawunga ndakora kuri kawunga barahita banyereka ko ibiro makumyabiri mbicuruza ku mafaranga ibihumbi cumi n'umunani reka mvuge ko igiciro cyazamutse kigeze ku mafaranga ibihumbi makumyabiri ubwo ni change price ndi bunyureho ndabanza nandika umubare w'ibihumbi makumyabiri nkande mu kadirishya karimo uturongo dutatu tw'umukara hahita haziye taburo irimo change price nyikandeho igiciro kiri hano mu ibara ry'umuhondo gihita gihinduka ibiri mu ibara ry'umuhondo nibyo bihinduka byonyine reka nongere mvuge ngo ngiye kugurisha imifuka itanu ya kawunga ubwo ndandika gatanu njye hano handitse kwantiti murabona ko bigenda byihindura nuko rero ushobora kugenda ushyiramo n'ibindi bicuruzwa ushaka kugurisha hano bateganya ikindi kintu hari igihe ushobora kuba wibeshye ku bicuruzwa washyizemo icyo gihe unyura hano handitse kanso ayitemu ukagisiba burundu ushobora no kunyura kuri kanso selizi ibi byose wanditse ukabisiba ugatangira bundi bushya urugero tuvuze ngo kawunga twari twashyizemo nabi nkanda kuri kanso ayitemu murabona ko igicuruzwa cya kawunga cyari mu ibara ry'umuhondo kivuyemo ndongera nkore kuri search item kawunga nari nashyizemo nyigaruremo mvuge ko njye kwicuruza ku makumyabiri kuri price kwantiti mpindure nandikemo gatanu hano kuri kawunga murabona ko bihise bihinduka ikindi kintu ushobora gukoresha hano ni discount kugabanyiriza umukiriya igiciro ukavuga uti kuri kawunga guza udufuka twinshi mugabanyijeho icumi ku ijana icyo gihe nsubira mu kadirishya ko kwandika imibare nkandikamo icumi nkakanda kuri disikawunti murabona ko hano kuri kawunga hiyanditse disi bisobanuye disikawunti ko ari ibihumbi icumi yari kwishyura ibihumbi ijana none bibaye ibihumbi mirongo icyenda nato igiciro cyayo gihita kigabanuka muri sales ni ibi tubonamo kwantiti ni uguhindura umubare w'ibicuruzwa sikana hakoreshwa n'abafite utumashini dusikana ibicuruzwa nko muri za supamaketi PLU ni abakoresha barcode search item ni ugushaka ibicuruzwa biri muri EBM cancel sales ni ugusiba ibyo wanditse byose ugatangira bundi bushya cancel item ni ugusiba ibyo wanditse kimwe kimwe discount ni ukugabanyiriza umukiriya change price ni uguhindura ibiciro tini ni ugushyira tin y'umukiriya muri EBM muri iyi ibm e banateganya ko ufite umukiriya udafite tini nawe ushobora kumukorera fagitire icyo gihe unyura hano handitse peyimenti ukamukorera fagitire si ngombwa ko ushyiramo tini ariko ari umukiriya washyiriyemo tini ye ukanda hano handitse tini bakakwereka lisite y'abakiriya bose washyizemo reka dufate urugero ko tugiye gucuruza kuri mugabo jean claude tumukandeho muri kano kadirishya harahita hazamo telefone n'izina rye ufite tini n'utayifite bose ushobora kubakorera fagitire ibyo byose iyo birangiye tujya ahitwa payimenti aribyo bita kwishyura iyo dukanze kuri payimenti batubaza umukiriya wacu uburyo azishyuramo hano handitse tini iyo twamaze gushyiramo ahanditse kashi payimenti nawe kandi aba kukwishyura kashi ahanditse mobayiro waleti ni aho bakwishyurira bakoresheje mobayiro mani ariko hari n'ubundi buryo wakwishyurwamo kugira ngo ububone ukanda hano hari uturongo dutatu tw'umukara hagahita haza ubundi buryo bwo kwishyurwamo burimo credit card ku bakoresha amakarita ya banki ariko twereka duhitemo ko tuzishyurwa kashi dukanda kuri kashi peyimenti hahita haza iyi taburo itubwira ngo twuzuzemo amafaranga kugira ngo tuyemeze kubera ko hano harimo amafaranga twe turakanda kuri inta ahita yizana muri kano kadirishya kanditsemo receive ubundi dukande kuri confirm tube turangije gukora fagitire ariko ushobora kuba wibeshye kuri fagitire wakoraga icyo gihe ukanda muri kano kadirishya kanditsemo cancel payment ahanditse finished send sms nawe kandi ushaka kohereza fagitire umukiriya ukoresheje sms finishidi purinti jano nawe kandi ushaka gupurintinga fagitire mbibutse ko kuri bm ya telefone hakenerwa impurimante ifite bluetooth gusa reka dufate urugero ko tugiye gutanga fagitire dukoresheje sms ukanda kuri finishidi sendi sms bagahita bakubwira ko ubanza gushyiramo telefone y'umuntu ushaka kohereza iyo fagitire reka dushyiremo telefone ifite nimero zeru karindwi umunani umunani cumi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo itanu na gatandatu karindwi ukanze kuri finish send sms bakubaza niba ushaka kohereza sms kuri iyo nimero ukemeza ukanze kuri Yes. ako kanya umukiriya azahita abona sms ariko nawe baguha amakuru y'uriya mukiriya arimo tini amafaranga yishyuye nimero ya receipt ku bindi bisobanuro byayo wabireba kuri iyi link iri hasi yitwa kuriya ariko ifunguka ari uko umuntu afite telefone ya smartphone na airtime ya internet warangiza ugakanda ok tugasubira inyuma hamwe twatangiriye dukora fagitire ukaba wakorera undi muntu fagitire iyo wongeye gukanda kuri twa turongo dutatu ukajya kuri search risipiti ubasha kureba nimero z'amafagitire yose wakoze uhitamo itariki ushaka reka duhitemo itariki ya makumyabiri z'ukwa gatanu mu bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma yo gushyiramo ayo matariki ukanda kuri query fagitire zose zakozwe kuri iyo tariki zikaza haramutse hari nyinshi nazo barazinyereka iyi nakoze ni inyikandaho bazanyereka amakuru yayo yose iyi rero niyo fagitire yemewe tuzaha umukiriya dukoresheje ibm e ya telefone ngendanwa hano mu kadirishya kanditsemo repurinti naho ukanda kugira ngo wongere uyipurintinge nuhakanda n'ubundi baguha bwa buryo bubiri aribwo send SMS na print jano ugahitamo ubwo ushaka ubundi back. hari akadirishya kanditsemo reload ni uburyo buteganyijwe ko ushobora guhindura ifagitire kuyeditinga ariko ushaka kuyiha undi mukiriya reka dufate urugero ko hari undi mukiriya uje kugura nk'ibi biri kuri iyi fagitire ariko ashaka kantite nkeya cyangwa nyinshi nkanda reload bakadusubiza hahandi twuzurizaga amafaranga n'umubare w'ibicuruzwa murabona ko umukiriya wa mbere yari yaguze umuceri ibiro bitatu ndetse agura n'akawunga udufuka dutanu umukiriya wa kabiri agiye kugura nk'ibi bicuruzwa ariko noneho waragura umuceri ibiro bitanu na kawunga udufuka dutanu nimbihindura kwantiti irahita ihinduka mpite nkomeza muri za nzira zose twabonye zo gukora fagitire nitujya kureba fagitire tumaze gukora murahita mubona ko zibaye ebyiri ariko iya kabiri ibiciro byahindutse ninyikandaho muhita mubona ko kwantiti yahindutse umuceri wabaye ibiro bitanu ndetse na kawunga nayo iba udufuka dutanu mu kadirishya kanditsemo refund ni aho ukanda mu gihe warangije gukora fagitire yanasohotse ariko ukaza gusanga hari ibyo wibeshyeho igihe ushaka gukora refund ukanda kuri search receipt hakaza fagitire wakoze ziza zigendeye ku matariki wahisemo hejuru ajyanye n'igihe fagitire ushaka gukorera refund yakorewe reka twe duhitemo iyi ifite nimero ya cumi na gatatu tuyikandeho tuvuge ko iyi fagitire ifite toto y'amafaranga ibihumbi mirongo icyenda na bine magana arindwi mirongo itanu yanditseho umukiriya witwa Mugabo Jean Claude twaje gusanga umubare w'ibicuruzwa twanditse atari wo quantity kugira ngo dukore indi yanditse neza isimburiye dukanda kuri refund bakatubaza impamvu tugiye gukora refund hano turahitamo rimwe missing quantity tukayikandaho murabona ko ku mafaranga hahise hazamo akarongo ko gukuramo ubwo mpita nkanda kuri kano kadirishya karimo uturongo dutatu hakaziyita bro nkande kuri payment mpitemo uburyo bari banyishyuye mbere twakoresheje kashi peyimenti nyikandeho hazi iyi taburo kubera ko hano harimo amafaranga turakanda kuri enta amafaranga ahita yandika muri kano kadirishya kanditsemo receive nemeze nkanze kuri confirm hano urahitamo uburyo bwo guprintinga iyi fagitire ariko umenye yuko fagitire ya refund tutayiha umukiriya hano handitse finish ijano ni uburyo bwo kuyibika muri ibm e yawe nawu finishidi purinti jano ni uburyo bwo kuyipurintinga reka twe tuyibike muri ibm e dukanze kuri finishidi ijano ubu nshobora gukorera umukiriya indi fagitire nshya ibi byose nubirangiza uzakore sayini awuti usohoke muri ibm e yawe nushaka kongera kwinjira muri ibm e uzahitamo kimwe muri ibi bice birimo admin menu pos menu na sales murakoze